Salut! Uh, uite, dimineața asta sunt tot la Ring Grand Hotel și sunt cu prietena mea. Catrinel. Și uh, astăzi vreau să-ți vorbesc despre a maximaliza. Uh, pentru mine înseamnă... Uh, o să-ți improvizez despre asta. Pentru mine astăzi înseamnă a uh, simți grăuntele la mic, mic de prietenie. Uh, eu am cunoscut-o de câteva două zile pe Catrinel și ai arăta uh, că sângurul ăla mic se maximalizează, se face puțin mai mare și o să... ne voi să îmbrățișez? Ca să facem mai mare? Îți mulțumesc foarte mult. Pentru tine ce înseamnă a maximaliza? Păi a maximaliza adică ce, înseamnă ce a, a, depăși, a depăși niște limite stabilite, mm -hmm. da? nu neapărat cu efort, dar uh, cu ușurință sau cu efort, dar totul să le depășești. Super. Asta înseamnă maximaliza, adică mai mult decât poți să faci, să ceri de la tine și culmea să faci, să ceri a doua zi, să iei de la capăt, să maximalizezi. Super, <laughs> îți mulțumesc foarte mult. Pentru drag. tine ce înseamnă maximalizare? Ceau!